passo pemiliknya ada di samping sa Jika suatu saat nanti sudah tepat pada harinya Sa akan berdiri tega dengan tega saya bilang di orang tuamu seakan masuk minta kau Jadi jangan khawatir bersama beta Kau adalah bukti dari segala yang beta cari selama ini Dan sekarang beta sudah dapat kau dan terus ingin berdua sampai mau Memisahkan hingga Tuhan pertemukan kau dengan beta di suatu tempat yang begitu indah karena dengan kau beta jadi tenang Lebih luas dalam hati ini untuk kau Akan sudah tertutup rapat mati di dalam hati Terkunci dengan janji support orang berdua Walau godaan terus menghantui Hidup ini marbeta sing jatuh dalam rayuan itu Karena kau sudah ada di samping Sing akan kemana cuma parwa teman beta dalam hidup Sampai opa-opa nanti Tuhan satukan katon dua Buat rasa ego untuk dapat ketentraman dalam suatu hubungan Karena masalah itu harus diselesaikan oleh dua pihak Bukan satu pihak, satu yang beta minta Jaga mata, jaga hati biar beta tambah cinta Om kaya nung rani ya vade Om denar ya anung Bersaan Unar bo mehe yawning siyang ko umehe Afan na ba si butak sa meriat na ba udah ku fikir cinta iya apa suhud li'i Tetapi u fikir cuma umehe ku bat bobok Setelah yang yawning renan Uher tal obatang itru dicinta Fokela itru bacanik rekaman dari terbit dari ufuk timur Kau wanita pertama yang buat saya nyaman Saat susah menyelimuti hidup sah Beta cuma mohon dari kau Kalau sayang ada di kau hati Karena suatu alasan yang rumit Bila kehilangan kau Tuhan tahu apa yang saya mau Saya hanya mau di saat bersama kau Dengan buah hati kecil kita nanti baby Baby